आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये टू टाइप्स के ड्रिंक जो बहुत ही सुपर एनर्जेटिक है आपने इस ड्रिंक को अपने तरीके से और बहुत सारी वीडियो इस ड्रिंक की आई हैं तो उसमें देखिए आपने ज़रूर बनाया भी होगा तो एक बार आप इस ड्रिंक को मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा so hello friends welcome back with Anulekha kitchen recipe तो फिर चलते हैं हम इस ड्रिंक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सर जार और इसमें मैंने लिया है एक कटोरी बारीक कटे हुए आम के पीसेस ये वही आम है जो अभी दशहरी आम हमारे चल रहे हैं और यहाँ पर मैं लूँगी रूम टेम्परेचर में एक ग्लास दूध आप चिल मिल्क भी ले सकते हैं बिल्कुल ठंडा दूध और यहाँ पर मैंने लिया है ठंडाई पाउडर ठंडाई पाउडर की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इनका इसका लिंक दे दिया है अगर आपके पास ठंडाई पाउडर ना हो तो आप हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम लेंगे इसमें शक्कर शुगर को और शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा और यहाँ पर दो से तीन आइस क्यूब लेके हम इसे डाल के अच्छे से इसका स्मूथली एक पेस्ट रेडी कर लेंगे यहाँ पर देखिए बढ़िया सा एक ड्रिंक यहाँ पर रेडी हो गया है जिसे मैं ग्लास में निकाल रही हूँ तो ये एक स्मूथी और बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक ड्रिंक हमारा फर्स्ट वाला रेडी हो गया है इसे मैं गार्निश कर दूँगी मिंट के पत्तों से अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रिंक की ओर यहाँ पर मैंने मिक्सर जार लिया है इसमें एक कटोरी मैंने तरबूज लिया है जिसे हम वाटरमेलन भी कहते हैं और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी शुगर शुगर आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है इसमें भी मैं यूज़ करूँगी अब ठंडाई पाउडर जिसे एक से डेढ़ चम्मच मैंने लिया है इस ठंडाई पाउडर के अगर आपके पास ना हो तो आप हरी इलायची का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं और अगर इसे स्किप भी कर सकते हैं अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दो से तीन आइस क्यूब और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं रूम टेम्परेचर में एक ग्लास दूध दूध आप बिल्कुल चिल भी ले सकते हैं बहुत बढ़िया आएगा अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी और ये देखिए बढ़िया सा स्मूथली एक ड्रिंक यहाँ मैंने रेडी कर लिया है ये मेरा सेकेंड टाइप्स के जो ड्रिंक है वो रेडी है इसे मैं गार्निश कर दूंगी मिंट के पत्तों से तो ये देखिए बढ़िया सा दोनों टाइप्स के जो मेरे ड्रिंक हैं सुपर एनर्जेटिक वो रेडी हैं आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी चैनल में और चलते हैं हम फिर मिलेंगे